मुझे कुछ तुमसे है कहना कह दो ना कह दो ना पर दिल कहे अभी चुप रहना अरे कह दो ना